ok ora che l'abbiamo installato e questo vale per tutte le versioni vediamo invece che cosa eh, come si usa allora abbiamo già visto che eh, per giocare bisogna ehm, innanzitutto qui abbiamo le impostazioni quindi possiamo mettere un sacco di cose possiamo anche aggiungere eh, se abbiamo una scheda grafica che ce lo supporta tutta una serie di impostazioni possiamo direi che queste sono fin troppo mm. e possiamo eh, andare a cambiare i tasti in realtà a voi probabilmente queste cose potrebbero venire anche in italiano non ho capito la lingua dove la mette quindi proviamo a vedere language ecco language qui in realtà la lingua si può modificare quindi io adesso che ce l'avevo in inglese la modifico e la metto in italiano e vediamo un po' se ha fatto no, direi che probabilmente o si bisogna spegnere e rilanciarlo vediamo se è vero menu principale direi di sì e quindi questo credo che sia quello che vedete voi quindi sono tutte le mh, mm, impostazioni in italiano, quindi impostazioni, e per il momento guardiamo soltanto il local game dove abbiamo creato il main test. Mm. Allora, um, noi sappiamo che ci sono eh, dei pacchi di mod che servono per poter lavorare. Quindi eh, il, il, i pacchi di mod disponibili sono fondamentalmente quello base, main test game, e poi c'è un minimal development test. Noi lavoriamo con il Mind Test Game con cui abbiamo creato il mondo e eh, giochiamo, cerchiamo di farla semplice, un video veloce. Ok, allora quando entriamo vedete che ci troviamo fondamentalmente come se fossimo in, in Minecraft, quindi ci muoviamo con uh, W per andare avanti, A per andare a sinistra, D eh, S per tornare indietro. Poi se volessimo volare dovremmo premere lo spazio, ma vediamo che non possiamo volare, quindi dobbiamo abilitare il volo. Il volo si abilita con il K. Quando facciamo K eh, eh, si è abilitato il volo, però non abbiamo il privilegio di volare, non possiamo volare e quindi dobbiamo fare eh, T barra e poi eh, fare grant single player, che siamo noi che lavoriamo il singolo giocatore, e poi mettiamo ci diamo tutti i diritti. A questo punto abbiamo i diritti di shout, fly, password, bring, kick, eccetera, eccetera, tutto quello che è. Possiamo modificare tutto. Quindi a questo punto se noi eh, premiamo la barra spaziatrice possiamo effettivamente volare e vederci il nostro mondo. Come vedete è leggermente diverso da, um, da quello che apparirebbe su Minecraft e secondo me è perfino più interessante mancano in realtà i mostri senza mod quindi senza mod il mondo forse è un pochino più noioso però a livello didattico diciamo va bene così tenete conto che ad esempio una cosa interessante è la possibilità di andare a velocità elevata e si abilita col pulsante il tasto J. J Fast Move Enable vedete che mi muovo e volo a velocità supersonica. Ok, quindi ehm, e poi mi abbasso e quindi vedete che sono molto veloce, questo in Minecraft non c'è. Se volete toglierlo fate J Fast Move Disabled. Un'altra possibilità H, il no clip, il no clip permette di muoversi e di andare sottoterra. Vedete che potete attraversare, potete vedere come è fatto sotto, oppure ehm, quindi potete vedere le caverne, eccetera, oppure passare attraverso gli ostacoli, quindi andare attraverso le montagne e quindi anche qua vedere se dentro la montagna ci sono delle cose particolari il no clip comunque era solo per farvelo vedere quindi adesso facciamo J vedete che ci avviciniamo zaff quindi ci possiamo muovere molto più rapidamente rispetto a minecraft base poi per il resto altri ah, vabbè ok dunque andiamo su togliamo h togliamo k quindi ci siamo fatti maluccio perché abbiamo la creatività allora adesso eh, inventario l'inventario si abilita con i e non con e e secondo me è molto meglio e poi è sufficiente prendere le varie cose, quindi i nodi sono i blocchi, quindi prendiamo un nodo di, di legno, ce lo mettiamo qua, questa qui diventa la nostra hotbar, questa, e ehm, insomma ci prendiamo un po' di oggetti, no? Questo, vedete che ci sono anche eh, le ferrovie e tutto quello che ci interessa, ma questo serviva soltanto per vedere. Come funziona? Beh, è uguale a Minecraft, nel senso che se abbiamo in mano col tasto destro posiamo i blocchi, quindi tasto destro costruiamo, Ecco, vedete che qui non mi lascia costruire, ma c'è un'opzione che permette di costruire anche dove siamo. Quindi è un vantaggio notevole, quindi vedete potete costruire come volete. Altra cosa notevole di main test allora per distruggere si fa così vedete adesso siamo in creativa quindi eh, distrugge molto facilmente ecco um, eh, quindi possiamo togliere tutte le nostre cose se andiamo in inventario vedete che eh, abbiamo crafting con crafting abbiamo la possibilità di costruire degli oggetti e senza bisogno di avere il nostro um, ehm, la nostra tavola da lavoro, questa ce l'abbiamo senza problemi. Mm. Eh, se vogliamo disporre, quindi se mettiamo una rotaia qua, la mettiamo per terra, vedete che funziona esattamente come, né più né meno, come in... Uh, in Minecraft adesso vi faccio vedere il, il, eh, il, vagone, in realtà ci sono delle mod molto sofisticate però volevo solo farvi notare che c'è una cosa che non c'è altrimenti che è il cacciavite screw screw cacciavite ecco quando avete il cacciavite il cacciavite permette allora in questo caso questo oggetto no perché è già fissato ma permette se, eh, dunque, prima mettere un oggetto tipo ecco questa qui vedete che è una librerie andiamo alla libreria ora se io eh, mi collego col cacciavite e clicco vedete che posso eh, cambiare la direzione della libreria senza doverla distruggere e rimettere e valgono sia il tasto, in teoria anche il tasto destro, forse la libreria no, perché la libreria vedete che può contenere libri, ma il cacciavite in teoria può aggiustare tutto. Ci sono in realtà milioni di altre cose, la sopravvivenza abbiamo visto è questa che vi abbiamo fatto vedere. Quindi K per free move, J per andare veloce o lento, normale, H per fare la no clip, Shift per scendere mh, mm. e tutto il resto è molto simile a Minecraft. Ah, visto che ci siamo ancora una cosa, vediamo i tasti funzione che eh, abbiamo il no clip, quindi facciamo H, J, no, J disable, ok. Visto che ci siamo ancora i tasti funzione, allora i tasti funzione abbiamo F1 eh, nasconde lo HUD, HUD, Heads Up Display, quindi possibilità per fare dei video. Il F2 nasconde la chat, ok? F3 toglie la nebbia e la nebbia può essere anche tolta con R, vedete? Quindi F3 la nebbia. Poi la visibilità dei blocchi, in realtà c'è anche una cosa che mi avevo dimenticato di dire, il più del tasserino numerico vedete che aumenta le dimensioni, la quantità di range. Vedete che adesso sta venendo notte, se vogliamo cambiare il tempo facciamo time 6000 che mette credo alle 9 del mattino. Vedete che il fatto che l'erba si muova è dovuta a una delle impostazioni che abbiamo messo per fare l'effetto diciamo un pochino meglio. Allora abbiamo detto eh, F3 fog fog, eh, avete visto no? la differenza della fog è che eh, vedete che con la fog, R F3 praticamente questo è l'effetto della fog nel senso che le cose lontane si vedono indistinte con F3 vedete che si vede tutto anche le cose più lontane mm. eh, alcuni preferiscono la fog per capire quali sono gli oggetti in lontananza fog e nebbia ovviamente F4 non mi ricordo più cos'è F5 fa vedere delle informazioni di debug che a mio avviso sono molto interessanti perché se guardate in alto vedete che vi fa, vi fa vedere i frame per secondo 60 è l'assoluto assoluto quindi vuol dire fluido più naturale di così non si può eh, altre informazioni sono interessanti vi fa vedere le coordinate vedete meno 2,4 12,5 100.2 fa vedere come siete inclinate quindi questa è una specie di bussola quindi state guardando a est qui state guardando a sud e il nord credo che sia ecco attorno allo zero mm? e poi ma mi fa vedere anche il nome del blocco che state puntando vedete che questo è default aspen wood mm? e vi fa vedere anche l'immagine corrispondente quindi questo abbiamo ottenuto con F5 premendo ancora F5 abbiamo la visione eh, ehm, rete degli oggetti tridimensionali quindi uno fa il debug, due fa, uh, vi fa vedere praticamente lo server come funziona, qui vi fa vedere la, la grid, e F4 non c'entra, invece F2 fa quello, ehm, F6 eh, fa vedere anche qui eh, una uh, diciamo, impostazione di debug che non sono particolarmente utili, continuiamo a premerlo finché non va via, F7 vi fa vedere il vostro avatarino da dietro, F7 ve lo fa vedere davanti, mm, F7 ancora torna alla versione originale, F8 mi sa che non fa niente. Ok, in realtà F10 e F11 si miscela con la registrazione dello schermo. Um, ehm, F10 ha a che fare col fatto di poter vedere la la console, diciamo, quando voi premete T vedete tutti i comandi, F10 vi li fa vedere per intero, quindi molto più lunghi, e si può vedere bene quello che succede. Altra cosa interessante che ho notato è F12 che permette di fare delle foto, quindi se voi fate F12 voi vedete che in cima va detto, va detto ho preso uno screenshot e poi lo cercate sul vostro schermo. Allora, eh, semplice eh, video iniziale, abbiamo visto somiglianze e similitudini, come avete visto siamo molto molto vicini a Minecraft, anzi eh, probabilmente abbiamo cose in più come la possibilità di volare veloce, di passare in mezzo agli oggetti, il cacciavite e tante altre cosine che andremo poi a vedere nelle lezioni e gli incontri successivi. Vi saluto, buonasera. <clears throat>